Сегодня идем на работу для того, чтобы переделать шкаф. А как мы его будем переделывать, смотрите дальше. Для всех тех любителей, которые любят посмотреть, как кто-то другой работает. понравилось видео, ставим пальцы вверх, оставляем свои комментарии, подписываемся на канал.